podrán disfrutar de un viaje a bordo del famoso tren Talgo 4, también conocido como Virgen del Pilar, hacia los talleres Villa Luro barra diagonal La Prepárense para una experiencia única de viaje en tren. Después de llegar la formación a Aedo desde Retiro en la línea San Martín, subí a bordo del Talgo 4, conocido como Virgen del Pilar, rumbo a los talleres de Villa Luro barra diagonal La para su reparación y puesta en condiciones. El traslado fue liderado por la locomotora DL535 de 668 de Trenes Argentinos Operaciones. La formación Talgo 4, también conocida como Virgen del Pilar, hizo su entrada espectacular en la estación Aedo de la línea Sarmiento. Después de un breve tiempo en la estación Aedo, subí a bordo del Talgo 4, conocido como Virgen del Pilar, listo para iniciar mi viaje. Avanzando con la formación a través de la estación Ciudadela en la línea Sarmiento. Durante el viaje, recorrí la formación Talgo 4, también conocida como Virgen del Pilar, explorando sus diferentes clases. Durante el recorrido de la formación Talgo 4, también conocida como Virgen del Pilar, nos dirigimos hacia los talleres Villa barra diagonal La Iniers de la línea Sarmiento. Al ingresar a los talleres Villa Luro barra diagonal Laiñers, pude observar que estaban en pleno proceso de reparación de una formación CSR de la línea Sarmiento. ingresando a los talleres Villa Luro barra diagonal La Iniers a bordo de la formación Talvo 4, conocida como Virgen del Pilar. ¿Te acreditas una o para la ¿Cómo piensas? ¿Te acreditaste? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué acreditaste? very much.